Культура це номер один. Культура є е, е, сильніша армії. Е, абсолютно, ну це якби теж в світі доказано, тому що армія буває різна, так, але чим вищий рівень культури, тим більше є внутрішній патріотизм, якби ціна держави. Thank you. сильно вірю в генетичний код, оцей внутрішній. І е, кожна імперія старалася знищити. Генетичний код це якраз от то, якщо прямо культура, знання історії, знання культури. Так? І це цей момент, який е, ну, горда в людину, це знає це його батьківщина, у нього є Франко, у нього Шевченко і багато чогось іншого, не, крім і пам'ятки. І тут же починається цього не віддам. Не перекутиповували так собі, а так таке. Ну, відповідно, ще раз повторюсь, Австрія, Польща, СССР робили все в першу чергу, щоб вбити е, культуру, щоб обов'язково люди не знали своєї культури. А коли ви не знаєте своєї культури, ну то ви скажете, культура є в Росії, культура є в Італії, культура Франції, ну і багато, скажімо, з мого покоління вже були інваліди. Ну, я ви ту фразу знаєте, я дуже часто її цитую, <coughs> як сказав Ганді, е, що е, інтелігенція вихована в імперії це перший ворог, перший ворог е, ну, нації, держави. І це, це, це ну, скажімо, ми ще пожинаємо це, тому що о, Шекспір, о, там Леонардо да Вінчі. А я кажу, я е, теж теоретик і автор книжок, але давай поговоримо про українську культуру 15-16 століття. Ну, від моя любима така теза показати українську культуру в контексті національних культур. Хочу сказати за культуру. Ціниться тільки національна в світі. От ну, дуже просто, я вже мільйон раз сказав. Якщо завтра у японська виставка, всі приходять, а всі картини, як, наприклад, французькі. <laughs> А ці, а ти японські, то чого ти так хочеш? Я наш тобі японські, класні, європейські картини, а ти хочеш японські. Да? Приїхали з Африки, а то то саме, що таке, як французьке, чекай. Ти виходиш від Африки, то від Іспанії, то від Аргентини, то. А чому не українського? так? Я думаю, ми ну, Бойчук це робив, Шептицький це дуже сильно акцентував на тому е, себе знайти. Оце той генетичний код. Саме важне це дати генетичному коду відродитися, не вбити його, не тукати, забивати його. Е, зарубіжним мистецтвом і ще щось, і ще щось. так. Ну, Благо зараз йде відродження по-любому, що би там не казали, що би не критикували десь так. От зверніть увагу, Шептицький фінансував Сосенка, всіх тих художників, вони їхали за границю себе знайти. Це дуже важливий момент себе Е, щоб вони приїхали українськими художниками. А в нас дуже часто хвалять художників, навіть тих давніх. О, він там вчився в Франції, він учень ліже, він то. Ну то так, ну класно. Але його картини по-любому у Франції чи десь кажуть, це пережоване вчорашнє. Ми тут будемо гордитися, ми будемо дорого великі гроші платити за їх. Ну хтось там, так? Купляти ці картини, але це якась вторинність. Ліжеф, ну і дуже так гордилися колись, що косили під Сезан на 60-х роках, дивись, який класний художник, дивишся Сезан. Ну, знаєш, І вони там передивилися книжок і вже не, не йшли до первовитоків. Е, ну, Просто ну, от Буйчука чому розстріляли? За національне, за те, що він шукав вихід. І так само творив. Ну, Зараз я я, не я не можу бути якимсь таким е, критиком, критиком остаточно, що це твір. Я дуже часто люблю казати, що я в мистецтві не розуміюся в сучасному. То треба 50-100 років. Ну, Тому що проходить е, там 50 років, і молодь приходить, там цікавиться, але то то вторинне, то вторинне, то вторинне. Це вже бачить. Навіть буває людина довго живе, ще раз кажу, а це те, що вона зробила, це. Ну, я я не кажу про соцреалістів, я не кажу про тих, е, ну, таких, що наслідували цей це передвіжників, потім соцреалістів. Я навіть кажу, тих, що щось шукають, якісь форми, так? Але дуже часто вони, ще раз кажу, не включають генетичний код. А собі так от там книжок надивився, а їм би треба трошки взяти культуру, подивитися, є благо книжок багато, подивитися, чому українська ікона інакша, чому е, там київське бароко таке мощне то тут треба тумище видавати, треба так багато давати у той Мазеп. Ото, власне, цей період, у той Мазепинського, так, ну так термін є Мазепинське бароко, тому ми українські меценати вкладали гроші в школи, в розквіт, ну це Айдачний, е, це всі записав братство. А потім е, цю Києво-Могилянку зробив, і навіть там він десь похований, і кажуть, що ну поки що, ну так умовно, десь там, що там знищили це все, потім знищили. Просто розказую, що що люди свідомі були і вони були дуже інтелектуали. Чому зупинили е, ворога російського, росіян, які наступали? Тому що люди, е, хто пішов добровольцем чи ЗСУ, це були люди внутрішньокультурні виховані селом, виховані містом, батьками, виховані інтелігентами. Цікава штука, то я там ну кажу, багато разів був. І те, коли ми там сідали, там ну розмовляли там з воїнами, то являється в кожного моя історія. От таке враження. Я хочу, ну, що там то, то, то, зачепили якісь питання. У нього батьки репресовані, в мене батьки, це мама репресована, діда розстріляна. Він починає говорити то. З тим говориш то, що ми е, нас вбивали, що ми були культурі, ми були люди культурні, освічені, ми любили Україну. Ну тому що це все взаємо культура і любов це дуже дуже велике значення. Якщо якщо людина любить свою культуру, любить то, ну то, то вона дуже сильна і вона не, не буде лягати під гором. І фактично була зупинена війна, дякуючи власне ну, з внутрішньої тої культури людської вихованості, ну, толерантності. А в нас в нас нема національних меценатів. Вся біда в тому, що ще не вихований клан е, цих меценатів. Е, тут де в радянську в Росії чи в Радянському Союзі, ну в Радянському Союзі трошки інакша була система, але в Росії там. Е, дуже сильно, ну як кажуть, в Києві навіть таке 18 століття, там навіть 19 е, меценат гордився тим, що він українець, е, киянин, львів'янин, навіть так скажемо. І якщо там бізнесмен гордився тим, що він є е, житель, от знов таки школа, знов таки сім'я, якщо він перекоти поле, ну бабки зробив на якісь лівих, йому то нафіг не нужно. Це йому там якусь дурницю або. Він може так або купляти, йому кажуть, той той цінний художник, то купляй, а то не цінний не купляй. Ну, збоку е, рекомендують. Але таке поняття, як вкладання грошей своїх. Ну і ще там, ну то, по-моєму, то за кордоном, у нас здається, того нема. Якщо займається таким грамотним меценатством, різко опускаються податки. Ну, не знаю, чи там нас нас не зна, не знати, чи і навіть в Америці, в багатьох державах вигідне меценатство. Але я просто навіть не в тому. Тут же йде меркантильна сторона. А в нас ще, ну, я принаймні не знаю е, наявність меценатів національ, національно свідомих, тому що національно свідомий чоловік він працює на завтра. На завтра, якщо він там походив, о, там цікавий художник, о, той цікавий художник. А може би мені виставку зробити таких от українських художників, так? І з того мати кайф. Ну, Третьяков в Росії зробив, е, той зробив в Києві, як його. Нарєпіна, вулиці Галерея, оці, як їх, боже боже, вилетів. Ну, зараз музей західного мистецтва. Ну це ж приватна е, Ханенки. Так от Ханенки вважали то за честь від Бога е, збирати картини. І е, Тетяков той же в Росії був так, і цей. І вони вважали, то, е, скажімо, вони бізнесмени-фабриканти були, але вони фактично робили це для міста, для держави. І таким, ну і знов таки цей момент, е, от такий, ну, в дуже багатьох державах, от меценати за честь е, зафінансувати, художники за честь подарувати. Тому що тут тут е, от такий момент е, етики, культури, от ти даруєш музею роботу, чи там якогось іншого художника з приватної збірки. Це дуже так вважається за велику честь. То, а ну ти ти що? Я кажу, я чому я от так часто беру тих участь? Це великий кайф. І я тоді, знаєш, той проєкт, який робив 365 ікон. Знаєш, е, це е, Богородиці. Те, те, те. Знаєш, е, там була дуже проста істина. Там є проблема десь там в медзакладі. Так, треба велику суму. Всі, ой, там би олігархи заплатили, заплатили, і до фіолету, вони в карти більше програють, чи там рулетку. А я собі думаю, я українець, по-перше а одна людина може дуже багато. Ну, Дуже багато одна людина. Тут важливо собі так сісти і так зобразити, а що би можна таке зробити, щоб ту суму заробити. Я роблю 35, всі втухли. Дзизі, отак богородця молодця, рядами всі прийшли. А вже перед тим, коли тебе ікони, всі одинакові, а я вам зараз роблю всі одинакові. І богородця молиться всюди. Там був шок. Там люди себе знаходили, цьотку знаходили, вуйка, бабцю ходять та на бабчу подібна, та на вовк. Вроді би банально, така Богородиця. ну не, Та сама композиція, гонта та сама композиція. Знаєш? Але зібрали суму. Просто зібрали суму. І от зараз та акція, що буде, що я сказав, кажу, вже перевірений, Ви віддатних людей закликати, відомих, а ікону розіграти в лото. Все. І тут виходить так ті будуть малювати картини, а тепер кому в комусь, не сказав, може якісь письменників там, чи ще якось таких ну, ну, знакових людей. А тоді е, буде розіграш, хтось буде мати якусь там людини знаної роботи. І розіграти лотерею кона. І в загальному вийде велика сума. Я от так раз до мене звернулися, каже, там є таке купи зустріч, така є забавка. І до мене звернулися, щоб зі мною зустріч. А кажу, слухайте, я так порахував, що це ну, мала сума буде. А, Давай е, будемо продавати участь в майстер-класі. Я беру ті гонти і оголосили участь в майстер-класі, ну куди там, тут на медицину, на щось якесь обладнання, я вже так навіть не вникаю. І е, е, е участь в майстер-класі що 200 гривень чи скільки. там. Але ці гроші всі йдуть на ну, якийсь заклад медичний, не пам'ятаю. Пішло повно народу, а хтось і більше давав. І вони всі на гонтах. ми пішли на високий замок, поставили столи, там ну все було дуже круто. І всі намалювали, радість величезна була. І то відомі люди поприходили. Гонти вони собі лишили на пам'ятку, а сума вийшла в три рази більше. Ну, мається в думу, можна знаходити виходи такі. Я от кажу, в Новій Каховці казав, як я робив, в Новій Каховці. Так само Дзвонять до денного Каховка, дзвонять, слухай, нам би, от ми бачимо, ти майстер-класи робиш, нам їм там треба було на армію гроші зібрати, теж їздять волонтери, так все. Я кажу, добре, я приїжджав в Нову Каховку, і вони зробили потрясаюче. Є як то міські, ну, міська влада, голова, заступники, ну всі, які причетні до розвитку міста. Вони всі прийшли, дали полотно, полотна всі всі фарби розставили і почали малювати. Всі страшно переживали. Все-таки тут було ну, чи перед виборами всі були якісь дуже нервові. То дві години малювання величезне щастя, а потім подвійне щастя. Як почався той акціон, всі лягали зі сміху. І той, що веде, каже: заступника мера по такому, то продається робота. Скільки тут людей сидить, що можуть прийти завтра тоді? <laughs> Ну, такий прикол. Як почали тренуватися, дуже добре. Ну і всі роботи, він кожного оголошував, там то, то, то. І повно заробили грошей, всі там лягали зі сміху. Ну і потім якийсь там фуршетик був, там вже вино пили, щось не пам'ятаю, якесь було ну, пригощення було. Але то ну, слухай, стільки радості було в людей на пустому місці. Вони, той каже, майстер-клас згадувати будуть до смерті, а потім я ще пішов в школу, зробив майстер-клас, ну вже так, таке, щоб діти трошки помалювали. І вони питають, знову мені пише, той з Нової Каховки, воїн такий воював такий Анатолій. Е, е, цей кашлук Левку, так, вони знову хочуть той майстер-клас, так хочуть. Я кажу, ну давай не планувати. Ну і так давно їздив в Краматорг, так само дуже хотіла. Мається в виду, що от такі, до чого, оті нюанси, одається культура, люди причетні до культури. І ще ми заробляємо гроші. Мені більше подобається оцей момент, коли я заробляю, оце дуже-дуже важливий момент. Ну, Ми на армію зібрали дуже багато грошей. Ну, то, то, то колективна штука, тому що от, там, де Сліпак воював для того ну, батальйону, чи не треба був тепловізор. Тепловізор коштує 120 тисяч. Ітка така Іра Цибух організувала майстер-клас в Києві. Ми привезли ще не майстер-клас, а роботи, виставки. І я понавозив роботи, потім ще інтерв'ю записав на, ну, для реклами на їхньому якомусь телебаченні канал. І було так запрошено дуже багато людей. І ми буквально за день ми заробили на майстер цей на тепловізор. Ну, ми це в душу, це можна реально все робити.